Pożyczka pozwoliła nam oprócz stolarki aluminiowej wprowadzić na rynek stolarkę PCV, czym uatrakcyjniliśmy ofertę, co pozwoliło nam e, kompleksowo zdobywać rynki zagraniczne, ponieważ klient zamawiający stolarkę aluminiową również chciał zamawiać w jakiejś części procentowo mniejszy udział, ale okna i być e, kompleksowo obsługiwane. Ta pożyczka wprowadziła nas na nowy poziom, pozwoliła nam na zdobywanie zagranicznych rynków dzięki czemu też mogliśmy płynnie przejść i naszą drugą branżę hal namiotowych, stalowych rozwijać, co też dało nam skrzydła tak naprawdę. wystartowaniu z nowym projektem e, i, e, że tak powiem, zamknięciu kompleksowo e, propozycji dla klienta, jeżeli chodzi o okna, również o okna plastikowe klasy premium naprawdę nasze obroty się zwiększyły i tutaj już bez żadnych problemów Pozyskujemy e, klientów za granicą, Francja, Belgia, Niemcy. E, w naszym kompleksie, bo już się pojawiła druga firma, generalnie e, na tym etapie zatrudniamy prawie 50 osób, także wzrost jest bardzo dynamiczny. Oprócz tego na stałe współpracujące firmy, to też powinniśmy doliczyć do tego 20 osób ekip monterskich, które współpracują na zasadzie zlecenia, także no, zrobiła się to się już spora firma, marzyliśmy o czymś takim skromnym, małym, powoli, ale tutaj no, rynki pokazały co innego zamówienia, no, a my na to reagujemy, tak? I mamy z tego dużą przyjemność. I dumni jesteśmy, że to wszystko się dzieje w Koszalinie i, i możemy się pochwalić czymś Made in Koszalin. Pod koniec 2015 roku rozpoczęliśmy mm, tak naprawdę przygotowanie projektu Klasomat. Był to opis systemu, opis funkcjonalny. E, wtedy też zaczęliśmy poszukiwać partnera biznesowego. Mm, szukaliśmy potencjalnego wsparcia kapitałowego. Natrafiliśmy na fundusz Jeremy, właściwie natrafiliśmy na IQ Pomerania, czyli fundusz zarządzający funduszem Jeremy Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego. Pomysł na klasomat spodobał się i wtedy zaczęliśmy współpracę. W kwietniu tego roku mm, zaczęliśmy, podpisaliśmy umowę i powstała spółka. Od tego momentu mieliśmy pół roku na pełne uruchomienie produkcyjne systemu i we wrześniu wystartował klasomat. Plasomat to narzędzie służące do realizacji, zbierania i monitorowania składek pieniężnych na dowolne cele. System służy zarówno skarbnikom, rodzicom, jak i uczniom, wszystkim uczestnikom, ponieważ jest w pełni elastyczny. Dzięki niemu można zbierać składki na dowolne cele, tak jak wcześniej wspomniałam, czyli um, na wycieczki klasowe, ale również na prywatne wyjazdy w ramach grupy przyjaciół. Rejestracja w naszym systemie, jak i pobieranie aplikacji mobilnej jest darmowe. Dzięki temu pozyskujemy cały czas te nowych klientów. W tej chwili jesteśmy też na etapie mm, wprowadzania działań marketingowo-reklamowych i cały czas się rozwijamy. Nie ukrywam, że bardzo dużym wsparciem mm, merytorycznym ze strony IQ Pomerania się cieszymy, ponieważ to zarząd tej spółki i ludzie tam pracujący bardzo nam pomagają w dalszym rozwoju spółki.